guys, bentornati nel canale di Chiari Lady Boss Oggi mi sono svegliata e mi sono sentita Joker, o meglio Chiari Lady Joker E sono venuta nel Bronx, alle scale dove è stata girata una delle più belle scene del film Joker Non so se l'avete già visto Prometto che non vi spoilerò Per coloro che non hanno ancora visto il film farò sapere come finirà, non vi darò troppe informazioni a riguardo. Volevo però passare una giornata da Chiari Lady Joker e vediamo anche cosa pensa la gente. Venite con me. Oh my god! picture with her. Of course! Hi, baby. What's your name? Say Aniley. Aniley? I'm Kiari Lady Joker. Bye. Bye, Joker. Bye. Kiari Lady Joker. Tienes que tomarla un poco más alejada ahora. Sono in uno dei quartieri con più bambini in tutta New York, Upper West Side, e mi stanno fermando un sacco di bambini, mi chiedono cose, mi salutano, io dico che sono Lady Joker, facciamo le foto, facciamo i video, eccone uno. It's nice though, it's cool. I have a question for you guys. Yeah. Have you watched Joker? Not yet. What do you expect? Suicide Squad. Oh, wow. Now he wants to take Loro vogliono, loro vogliono sempre i soldi per fare le foto con loro e adesso lui mi ha chiesto di fare una foto con me. Maybe this lady? This lady. ma nessuno l'ha ancora visto fino adesso voglio intervistare e voglio capire cosa pensano le persone di questo film secondo me fantastico capolavoro magari lo chiedo anche al Naked Cowboy se ha già visto Joker Lady Joker Have you watched Joker? I did it. She watched it. Look, I show you. Look, I want to show you what I did for the Joker. Look. Show me. Y'all in New York. Welcome to New York. My name is Amisha. I do hair and I also do makeup. And That's that was awesome. my job. what do you think about the movie? I love the movie. Why? Tell the camera. Why? I don't spoil. do okay. Just in case people. I love the movie because people always talk, and talk, and never know who someone is in the inside. So that's a good message. Very good. Thank you. Go watch the movie. You look Thank good, you. girl. Thank you. Finalmente ho trovato qualcuno che ha visto Joker. Qua c'è una statua della libertà. potete capire, non potete capire, ho appena ricevuto un dollaro perché mi hanno scambiato <laughs> per uno dei pupazzi che prende le mance per fare le foto a Times Square. Ho preso un dollaro da un cinese. Grazie cinese. Giornata fighissima, non ho mai fatto così tante selfie in vita mia con le persone, neanche da quando sono a New York. Sirene di New York. La Lady Joker oggi ha conquistato New York del film, come vi ho detto prima non voglio darvi nessun tipo di spoiler, però vi dico che è un film secondo me che è un capolavoro, è drammatico, è toccante, è d'impatto, è, è un film che merita, soprattutto il ruolo del protagonista Arthur in arte Joker e manda un messaggio veramente importante spero che questo video vi sia piaciuto lasciatemi un sacco di thumbs up e nei commenti fatemi sapere se avete visto il film e cosa ne pensate direi che per oggi è tutto da Chiari Lady Joker a New York ci vediamo al prossimo vlog bye guys Joker, grande eh, successo di questi giorni al cinema, la scena finale del film scatena abitanti di New York e turisti sono tutti alla ricerca dello scatto perfetto sulla scalinata, il corrispondente Claudio Pagliano. È la scena culto di un film che sbarca i botteghini, Joker scende una scalinata danzando sulle note di una canzone rock and roll. Eccola la scalinata di Joker, come è stata ribattezzata. Si trova nel Bronx, non la prima meta di chi visita New York, eppure potenza del cinema da giorni affollata di turisti. Eh, Ora molti più clienti vengono qui a fare foto e video, dice il proprietario dell'alimentare che si affaccia sulla scalinata. I social inondati di selfie di turisti. Eccola!